在今天有做一些简单的回应，我们也先跟大家说明我们对这些回应的解读，同时也要宣布我们下一波的行动。我们请肃清。今天我们看到国民党召开首长会，针对我们的诉求，他们停住了时间。 这是由我们人民的力量取得了阶段性的战果。这是行政机关第一次主动宣布要停建、回事。我们给自己要的。 获得一个阶段性的战果，但是我们要继续强调，我们要重新再记住我们的两项诉求。我们希望政府能够给我们明确的回应，因为今天呢，算是国民党内部的首场会议，我们看到还不进行正式的会议。那我们希望《交易化运转，能够以行政院长的身份，以全职的乡长的身份，能够正式的开记者会，对民众来说，明们的结论，而不是从国民党党内的决议。 而不是一个政治式的宣誓而已，它就是我们时代应该什能够付出所做的事情。我们都知道，国家是属于每一个人民的，并不是国民党。今天只是由国民党的文传会用一个党国互换的方式，他们过去一贯的方式，由国民党来宣布说他们的停建，他们的暂时停建。 不会因为这样子的终止，我们要求嘉义花院长要用他的职权，用他行政院长的身份来做声明，说这个暂时停建合适，并不是国民党片面的决定而已。我们这个国家需要有正式的行政体制，而不是党国部分的方式。其次，在我们过去要求白山于民这个庄。 目前所做的决议里面写的是，将来核四封城之后，是否要启用，要用封投的方式决定。但是这个封投，像他们的说法，仍然还是我们所诟病的鸟笼公投，用二分之一的门槛，用投票门槛的限制，刚刚我们前面的朋友，有向十位区师也做很清楚的说明了，全世界进步的封投法都已经没有门槛。 但是他们今天所说将来要决定儿子是不是要正式运转，还是要用条综合方式决定，这是我们绝对不能接受的。而我们所不断强调的还权于民，就是期待可以修正现有的条综合法。所以，我们要在这边再次的呼吁，也具体的呼吁，立法院朝野党团必须要在这个问题完成综合法的修改，而这个修。 下修方面的门槛，到民间愿意接受为止。这件事情是我们在过去一段的主张。公投法的修法，要在这个会期出委员会完成二读三读正式的立法修法。这个修法必须要把现有的门槛、现有的鸟笼修正，而且要修正的符合人民的声音。我们也希望这个修法的过程要将人民。 所有对中无法收听的声音，一定纳入考量，并且修出一个真正。 能够尽量迅速的展开中路法的修法。所以，我们都很清楚的告诉大家，今天如果消费长愿意来用他的身份来做一件暂时一件合适的声明，我们会重新考量是不是要持续的占领中校记录。但是我们要持续的声明中国法的修正，仍然是我们重要的诉求。我们非常的感谢大家。 胜利是由党国官分的声明来做说所所说明的。我给我们要求，在有行政院用他的身份来做说明。让他说明之后，我们会考量我们是不是要再持续的再喊中向三路，引起大家一起来思考这个问题。同时，我们要再一次的跟将来，在如果张院长始终不愿意用他的身份来宣布的话，我们也要。跟。 台北市的拥诉人再次的道歉，我们也要强调，不合作运动并不是要针对人民，而是要针对这些掌权者。如果你们真的希望这些掌权者真的希望道路交通可以恢复，真的希望可以回给台湾人一个安宁的社会，你就必须要接受我们的诉求，让你的行政院的身份来宣布暂时停建合适的决议。我们再次提出。 坚持里，而是一个国家。